नमस्कार मित्रांनो आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण शिकणार आहोत की मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्डमध्ये टेक्स्ट इफेक्ट म्हणजे जो टेक्स्ट आहे त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळे इफेक्ट कशा दे कसा देता येतील त्या टेक्स्टला सुंदर छान आणि ॲट्रॅक्टिव्ह कसं बनवता येईल हे आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण शिकणार आहोत तर त्यासाठी होममध्ये किंवा इन्सर्टमध्ये ऑप्शन आहे वर्ड आर्ट त्याच्यावर यापैकी कोणताही एक सॅम्पल टेक्स्ट निवडा तुम्हाला जो आवडेल तो इथे टेक्स्ट टाईप करून घ्या टेक्स्ट टाईप केल्यानंतर तुम्हाला जशी हवी तशी त्याची साईज वगैरे वाढवू शकता इथून ग्रो फॉन्टच्या साह्याने आता आपल्याला याला वेगवेगळे इफेक्ट द्यायचे आहेत ज्यावेळेस आपण हा वर्ड आर्ट नावाचा टेक्स्ट इन्सर्ट केला त्यावेळेस शेवटी फॉर्मॅट नावाची टॅब ओपन होते या फॉर्मॅट टॅबमध्ये या टेक्स्टसाठीचे भरपूर असे इफेक्ट आहेत इथं दिसत आहेत पहा तुम्हाला word style word art style पहिलं ऑप्शन आहे टेक्स्ट फिल मधून इथून आपण कलर्स घेऊ शकतो त्याला वेगवेगळे त्याला ग्रॅडियंटमधून अजून त्याला वेगवेगळे कलर घेऊ शकतो इथं ग्रॅडियन फिल आता इथं आपल्याला त्याच्यासाठीचे सॅम्पल आहेत ते दिलेले आहेत स्टाईल्स त्याच्या स्टाईल कशा हवे आहेत रिटाईलमध्ये रेक्टँग्युलरमध्ये पातमध्ये पाहिजेत तर ते चॉईस करून घ्या इथं डिरेक्शन चॉईस करा कलरमध्ये कलर कशा पद्धतीने द्यायचा आहे त्याला आता इथं जे छोटे छोटे बाण आहेत त्या बाणावर क्लिक करा आणि इथून खालून त्या बाणासाठीचा कलर चॉईस करा बाणावर सिलेक्ट करा तुम्हाला जसा हवा तसा कलर इथून चॉईस करा त्या बाणावर क्लिक करा तुम्हाला जो कलर आवडेल तो कलर तुम्ही देऊ शकता मग या ठिकाणी वरच्या इथं पहा जसं तुम्ही बाण लेफ्ट राईट कराल त्या पद्धतीने ची शेडिंग त्या शब्दांवर आलेली दिसेल तुम्हाला ह्याची थोडीशी साईज वाढवतो मी बघा तुम्हाला तो इफेक्ट कलर कोणता कलर कसा पाहिजे आहे ते इथून तुम्ही घेऊ शकता तुम्हाला जर वाटलं या तीन कलरमध्ये आणखीन एखादा कलर घ्यायचा आहे तर इथून हा ॲरो ॲड करू शकता बघा आणखीन एक ॲरो ॲड झालेला दिसेल त्याचा कलर तुम्ही चॉईस करा इथून ॲडजस्ट करून घ्या कलर जसे पाहिजे तसे बघा इथे तुम्हाला दिसते जर तुम्हाला ह्यातला एखादा कलर नको असेल तर त्या कलरचा बाण तुम्ही इथं येऊन काढू शकता रिमूव्ह म्हणा तो बाण निघून जाईल त्याची पोझिशन इथून हे करू शकता बघा आता नंतर आपल्याला फॉर्मॅटमधून ह्या टेक्स्टला आउटलाईन जे आहे ते आउटलाईनची जाडी इथून निवडायची आहे जशी हवी तशी तुम्ही जाडी निवडू शकता क्लिक करा मोरमध्ये गेल्यावर आणखीन आउटलाईन आहेच आउटलाईनचा कलर इथून देऊ शकता तुम्ही दिसतोय बघा आउटलाईनला कलर आलेला पहा इथून जे थ्री डी इफेक्ट वेगवेगळे आहेत इथं शाडोचा इफेक्ट आपण देऊ शकतो सावलीचा इफेक्ट आलेला दिसतोय तुम्हाला पुढं रिफ्लेक्शन परावर्तनाचा इफेक्ट हवा असेल तर घ्या जो इफेक्ट तुम्हाला हवा आहे तो घ्या आणि जो इफेक्ट जर नको असेल तर त्याच ठिकाणी जाऊन तिथं नोंद असं म्हणा तो इफेक्ट पुन्हा निघून जाईल ग्लो इफेक्ट देऊ शकता याच्यामध्ये सॅम्पल ग्लो इफेक्ट आहेत इथं मोर कलरमधून तुम्ही आणखीन वेगवेगळे कलरचे ग्लो घेऊ शकता पुढं आहे विवेल तुम्ही टेक्स जेवढे इफेक्ट वापराल तेवढा टेक्स्ट छान होईल इथून जसा पाहिजे तसा इफेक्ट तुम्ही विवेलचे थ्री डी रोटेशनचे इफेक्ट घेऊ शकता बघा टेक्स्टला ट्रान्सफॉर्म करू शकता तुम्ही हे सगळे इफेक्ट आहेत तुम्हाला जसं हवं तसं ट्रान्सफॉर्म करून घ्या बघा मित्रांनो ह्या पद्धतीने आपण टेक्स्ट वर्डरचा वापर मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्डमध्ये करून कशा पद्धतीने कलर्स त्याला वेगवेगळे इफेक्ट कशा पद्धतीने देऊ शकतो हे या व्हिडिओच्या माध्यमातून शिकलो व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू